Yes sir The next next topic is related to receiver for holder. जिस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट पे करने की जो जिम्मेदारी होती है वो लिक्विडेटर की होती है सेम उसी तरीके से डिवेंचर होल्डर भी अपने लिए एक रिसीवर की नियुक्ति कर सकते हैं जिस तरीके से एक लीगल व्यक्ति जो डिवेंचर होल्डर को सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करता है सेम उसी तरीके से एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करेगा डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए लाइबल रहता है डिवेंचर होल्डर अपने लिए नियुक्त कर सकते हैं अब इस व्यक्ति का मुख्य कार्य क्या रहेगा कि लिक्विडेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी अमाउंटिंग होते हैं कहने का मतलब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले तक की डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले तक की जितनी भी अमाउंट होती हैं वो सारी पे करने की जिम्मेदारी एक तरीके से डिवेंचर होल्डर के रिसीवर की रहेगी वो एक तरीके से outside liabilities mainly for debenture debentures की जितनी भी पेमेंट बनती है उस पेमेंट को पूरा करने के लिए लाइबल रहता है जैसे ही डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाती है उसका काम खत्म हो जाता है और बची हुई जो अमाउंट होगी वो सारी की सारी वो लिक्विडेटर को ट्रांसफ़र कर देगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कंपनी के पास पचास हज़ार रुपये के डिवेंचर होल्डर हैं और हमें जो अमाउंट रिलीज होती है S S T live S S से वो डेढ़ लाख रुपये की अमाउंट रिलीज होती है तो रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर जो है वो सबसे पहले इस अमाउंट में से डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करेगा पचास हज़ार रुपये के डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो लिक्विडेटर फॉर फाइनल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी अब डेढ़ लाख की संपत्तियों में से पचास हज़ार रुपये काटेंगे एक लाख रुपए जो होंगे वो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करनी है उस पेमेंट से पहले कुछ खर्चे हमें इसमें से पे करने होंगे वो कौन कौन से हैं सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ रिसीवर रिसीवर की जो भी लागत होगी रेमोडेशन होगा वो हमें इसमें से पे करना पड़ेगा पहले पे करना पड़ेगा इसके अलावा रिसीवर्स का रेमोडेशन यहाँ से उसी तरीके से जिस तरीके से लिक्विडेटर को रेमोडेशन देते थे यहाँ रिसीवर को भी रेमोडेशन दिया जाएगा वो भी हमें पहले पे करना पड़ेगा और थर्ड हमारा आता है expenses for debenture trust deed debenture की रीपेमेंट करने के संबंध में जो भी खर्चे होते हैं डिवेंचर की रीपेमेंट करने के संबंध में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमें अब डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करने से पहले पे करने पड़ेंगे तो ये सारे के सारी जो चीज़ें होंगी वो हमें पहले पे करनी पड़ेंगी उसके बाद डिवेंचर होल्डर की पेमेंट की जाएगी बची हुई अमाउंट अगर कोई बचती है तो वो लिक्विडेटर फॉर फाइनल स्टेटमेंट में हमें ट्रांसफर करेंगे एक क्वेश्चन देखिए इसे क्लियर हो जाएगा सत्रह के registration following is the balance sheet of Goa rubber limited as on thirty first March two thousand eighteen equity and liabilities हमें दी हुई है शेयर होल्डर फंड का हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल एक लाख रुपए की बीस हजार equity share ten each seven paid up हैं एक सौ चालीस एक लाख चालीस हजार रुपये की पंद्रह हज़ार equity share offer ten is five paid up है पिछहत्तर हज़ार रुपए के नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें दी हुई है twelve percent debenture twelve percent debenture interest इनके ऊपर अनपेड है आपको ये माइंड में करना करके रख के चलना है कि इंटरेस्ट इनके ऊपर अभी भी अनपेड है और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कितने महीने की ड्यू है छः महीने की ड्यू है इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो छः महीने की ड्यू है interest unpaid for six month दो लाख रुपए के हमारे पास ये डिवेंचर हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है लोन सिक्योर्ड ऑन प्लांट एक लोन कंपनी ने ले रखा है जो प्लांट और मशीनरी के ऊपर सिक्योर्ड है एक लोन कंपनी ने ले रखा है जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिक्योर्ड है उसकी अमाउंट हमें दी हुई है साठ हज़ार रुपये की उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास एक लाख बीस हज़ार रुपये की हैं एसेस्ट हमें जो रिलीज होती हैं वो सॉरी एसेस्ट हमारी दी हुई एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये का प्लांट है और करंट एसेस्ट पाँच लाख साठ हज़ार रुपये की है non current assets amortisation expenses हमें दिए हुए हैं दस हज़ार रुपये की अब यह कहता है डिवेंचर वर्ष told by a floating charge on all the assets of the company debenture holder का जो एक तरीके से पेमेंट हमें करनी है वो सारे के सारे डिवेंचर हमारी कंपनी के ऊपर एक चल प्रभार रखते हैं फ्लोटिंग चार्जेस रखते हैं उसके बाद कहता है this debenture holders appointed a receiver in debenture holder के द्वारा एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट की जाती है एक लिक्विडेटर वाज आल्सो अपॉइंटेड एक लिक्विडेटर भी अपॉइंटमेंट किया जाता है receiver release the plant for rate eighty thousand receiver के द्वारा जो प्लांट रिलीज किया गया वो अस्सी हज़ार रुपये का रिलीज किया गया सनरी एसेस्ट वर्थ रेट है four lakh were placed in the hand of the receiver चार लाख रुपए की संपत्तियां रिलीज होती हैं use release them for rate a three lakh eighty thousand total संपत्ति हमारे पास पाँच लाख साठ हजार रुपये की थी पाँच लाख साठ हजार रुपये में चार लाख मूल्य की जो संपत्तियां थी वो रिसीवर के हाथ में सौंपी गई और इनमें से तीन लाख अस्सी हजार रुपये की रिलीज होती हैं the cost of receiver amounting to rate eighty thousand and his remuneration is rate twelve hundred sorry eight eight hundred and twelve hundred liquidator received rate 140,000 from the sales of remaining asset बची हुई जो संपत्तियां हैं उनसे एक लाख अड़तालीस हजार लिक्विडेटर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं his remuneration is rate two thousand six hundred and cost of liquidation amounting to rate है one thousand four hundred liquidation की जो अमाउंट है वो हमारी एक हजार चार सौ रुपये की है अब सबसे पहले जिस तरीके से लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट हम तैयार करते थे सेम उसी तरीके से receiver receipt and payment account हम तैयार करेंगे सेम उसी तरीके से रिसीवर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करेंगे उसके द्वारा जो रिसिप्ट की जाती हैं वो हमारी डेबिट साइड में दिखाई जाएंगी और जो भी पेमेंट की जाती हैं वो क्रेडिट साइड में शो करोगे तो सबसे पहले इसके द्वारा रिसीव क्या क्या किया जाता है सबसे पहले प्लांट इसने रिसीव किया है हेलो सर कर देने हैं रिसीवर का रेमोडेशन बारह सौ रुपये सुधा हाँ घर पे कॉलेज आएगी क्या अब कॉलेज में हो क्या तुम तो? ना मैं तो घर पे हूँ ना मंडे से आएगी मंडे अच्छा, से आएगी क्या हम्म। तू जाएगा अभी जाऊंगा मैं अब और पढ़ना शुरू कर दिया है घर पे हाँ, है ले आई बुक कब लाई थी हाँ कल ही लेके आई थी कॉर्पोरेट लॉ तो मिली नहीं वो मिलेगी वो नहीं मिलेगी मार हाँ, करो तो मुझे जिधे वो इसे बजट मदद करूंगा तो वो कनेक्शन जा रहा है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है डिवेंचर की पेमेंट 12 परसेंट डिवेंचर हमें पे करने हैं दो लाख रुपए के डिवेंचर हो जाते हैं और इनके ऊपर छः महीने का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू दिखा रखा है छः महीने का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो पूरी साल का हमारा बनता है बारह परसेंट के हिसाब से चौबीस हज़ार रुपये और छः महीने का हमारा बनेगा बारह हज़ार रुपये तो बारह हज़ार रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया जाएगा टोटल अमाउंट जो होगी वो दो लाख बारह हज़ार रुपये हमने पे कर दिए अब बची हुई जो अमाउंट है यहाँ पे टोटल हमें रिसीव होते थे दो तीन लाख अस्सी हज़ार प्लस बीस हज़ार चार लाख चार लाख में से हमने पेमेंट कर दी डिवेंचर होल्डर की दो लाख बारह हज़ार प्लस दो हज़ार दो लाख चौदह हज़ार की पेमेंट कर दी बची हुई एक लाख छियासी हजार रुपए की जो अमाउंट है वो लिक्विडेटर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी by surplus transfer to liquidator account एक लाख छियासी हजार अब नीचे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट आप तैयार करोगे इसमें सरप्लस जो हमने ट्रांसफर किया है डिवेंचर होल्डर के खाते से वो डेबिट साइड में शो करोगे एक लाख छियासी हजार रुपये का हमारा सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर और जो बची हुई संपत्तियां रिलीज होती हैं वो हमारी होती हैं एक लाख अड़तालीस हज़ार रुपये की एक लाख अड़तालीस हज़ार रुपये की रिमाइनिंग एसेस्ट रिलीजेशन एक लाख अड़तालीस हज़ार रुपये का ये बैलेंस डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में जो भी लिक्विडेशन के हमें खर्चे पे करने हैं या लिक्विडेशन का एक तरीके से जो जो अमाउंट जिस जिस तरीके से हम पे करते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में लिक्विडेटर का रेमोडेशन सबसे पहले लीगल चार्जेस का भुगतान किया जाता है हमारे पास है नहीं लिक्विडेटर का रेमोडेशन छब्बीस सौ रुपये दिया हुआ है क्रेडिट तो साइड में शो कर दो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन हमारी चौदह सौ रुपये की है ये हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसिस चौदह सौ रुपये के यहाँ शो किए जाएंगे बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जितने भी हैं उनकी पेमेंट आप करोगे यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर हमारे दिए हुए हैं एक लाख बीस हज़ार रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो एक लाख बीस हज़ार रुपये के हमारे सारे के सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे एक लाख बीस हज़ार रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट की जाएगी preference share holder balance sheet में हमारे दिखा रखे हैं एक लाख रुपए की तो एक लाख रुपए की इनकी पेमेंट करेंगे एक लाख रुपए की पेमेंट करने के बाद अब हमें ये देखना है कि अमाउंट हमारे पास अवेलेबल कितनी है टोटल अमाउंट हमारी बनती है तीन लाख चौंतीस हज़ार तीन लाख चौंतीस हज़ार में से दो लाख बीस हज़ार एक पे कर चुके हैं और तीन हज़ार चार हज़ार एक पे कर चुके हैं कहने का मतलब दो लाख चौबीस हज़ार रुपये हम पे कर चुके हैं तीन लाख चौंतीस हज़ार में से हम दो लाख चौबीस हजार पे कर चुके हैं अमाउंट हमारे पास बचती है एक लाख दस हजार ठीक है एक लाख दस हजार को अब हमें पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर को तो सबसे पहले किसको पे किए जाए जिन्होंने सबसे कम पेमेंट सबसे ज़्यादा पेमेंट कर रखी है सॉरी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पेमेंट कर रखी है बीस हज़ार इक्विटी शेयर है उन्होंने सात रुपये के हिसाब से पे कर रखे हैं तो इनको पहले दो रुपए वापिस लौटाए जाएंगे इनको पहले दो रुपये वापस लौटाए जाएंगे तो बीस दूनी चालीस हज़ार रुपये हमारे पहले लेस कर दो अमाउंट जो बची थी एक लाख दस हज़ार एक लाख दस हज़ार में से चालीस हज़ार रुपये लेस करने के बाद अमाउंट हमारे पास बचेगी नेटेब सत्तर हज़ार सत्तर हज़ार अब दोनों कैटेगरी समान हो जाती हैं बीस हज़ार और पंद्रह हज़ार दोनों पाँच रुपये पेडअप हो जाते हैं पैंतीस हज़ार रुपये पैंतीस हज़ार जो शेयर हैं इन टोटल पैंतीस हज़ार शेयरों को दो रुपये के हिसाब से पे कर दिए जाएंगे सत्तर हज़ार रुपये बचते हैं पैंतीस हज़ार शेयरों को दो रुपये के हिसाब से पे कर दो तो पंद्रह हज़ार रुपये वालों को दो रुपये पे हो जाएंगे और जो चौदह बीस हज़ार वाले बीस हज़ार शेयर हैं उनको दो रुपये पहले पे कर चुके हैं और दो रुपये अब पे हो रहे हैं तो टोटल मिला के अस्सी रुपये अस्सी हज़ार इनको पे हो जाएंगे और तीस हज़ार इनको पे हो जाएंगे सेकेंड कैटेगरी को पे हो जाएंगे इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं इनमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो पूछ सकते हो उसके बाद जो लिक्विड लिस्ट ऑफ लिक्विड इनकी सॉरी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो सर हाँ एक बार दोबारा बताना सर ये जैसे तीन लाख अस्सी हज़ार रुपये तो हमने सर कैसे रियलाइज हुए जी एसेट से सर